Ciao a tutti cari amici e bentornati, ben ritrovati dopo queste vacanze estive e questa pausa che ci siamo presi tutti per restare un po' con la nostra famiglia. Allora, di cosa voglio parlare? Voglio parlare delle news, le notizie che ultimamente vengono comunque molto puntualizzate, quelle che vediamo molto di più. Ultimamente si vede molto eh, i reati che vengono fatti dai, dagli stranieri, dai clandestini. Premetto che comunque chi sbaglia, chi commette un reato deve pagare, chi sbaglia deve comunque pagare, questo indipendentemente dalla nazione, dalla nazionalità, perché il male non è solo da parte dell'Italia, non è solo da parte degli stranieri, non è solo in Europa, le persone che sbagliano esistono in tutte le etnie, in tutte le nazionalità e in tutte le nazioni. E in qualunque parte del mondo una persona sbagli, commetta un reato, faccia del male ad un'altra persona, deve pagare. Deve pagare nel modo giusto, come previsto dalla legge, deve assolutamente pagare, non importa chi sia, da dove arrivi e da quale nazionalità essa sia. E questa è una premessa che faccio. L'altra cosa che voglio affrontare è giusto far così, ma non giusto per la persona che sbaglia, perché già chi sbaglia deve pagare, però è giusto dare tutta questa pubblicità a una persona che sbaglia e tutta questa importanza? È giusto fare così? Ma soprattutto è giusto che per colpa delle persone che sbagliano gli altri si devono riempire d'odio? Non è un bene per nessuno che le persone vivano male. Non è un bene per nessuno che l'odio venga dilagato, non è un bene per nessuno questo. Allora noi dobbiamo pensare, chi vive bene questa situazione? Nessuno, nessuno la vive bene una situazione del genere, ma non possiamo puntare sul male per raggiungere gli obiettivi che vogliamo, non possiamo puntare sui reati di due o tre per mettere in cattiva luce milioni e centinaia, voglio dire. Non possiamo fare questa cosa, ma soprattutto perché avvelenare il cuore delle persone non porta da nessuna parte. Avvelenare il cuore degli italiani, degli stranieri, di qualunque persona essa sia, in nome di un potere o in nome di quello che vogliamo avere, in nome di un credo, in nome di qualunque cosa essa sia. Forse, forse, non voglio essere presuntuosa, ma forse non è giusto. Non è giusto inculcare l'odio negli altri perché ognuno dovrà comunque un giorno, un domani, se esiste una punizione divina, ognuno dovrà pagare per il proprio, per il proprio operato, per i propri errori, per il proprio peccato, come lo vogliamo chiamare. E credo che io posso pensarla come voglio, io penso che questo gruppo di persone o questa etnia o questi esseri umani devono essere totalmente puniti per la loro nazionalità, colore, eccetera. Va benissimo, perché no? Io posso essere libero di pensarla come voglio e credo che qualunque persona la pensi così è libero di pensarla come vuole e nessuno la deve giudicare. Ma arrivare al punto di poi far anche gli altri abbiano il nostro credo, credo che questo forse non è giusto, forse non è giusto, perché ognuno deve essere libero di pensarla come vuole. Ed inculcare l'odio nelle altre persone è sbagliato, perché si vive male, vivono male. Le persone che stanno giù vivono male, le persone che troviamo per strada, i nostri vicini, i nostri parenti, gli autisti degli autobus, gli autisti del treno, eh, le persone che ci vendono da mangiare, sono questi che vivono male perché vivono nel terrore. Vivono nel terrore che arrivi chissà chi e le faccia chissà che cosa. Ovviamente purtroppo il male esiste ovunque e purtroppo esisterà sempre. Qualunque nazionalità sia impiantata in un paese ci sarà sempre il male, ci sarà sempre i ladri, ci saranno sempre purtroppo gli spazi stupratori, ci, saranno sempre, ci sarà sempre il male, ovunque, non importa che nazionalità ci sia, ci sarà sempre purtroppo. Però che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare più importanza al male o vogliamo vedere il bene? Cerchiamo di vedere il bene, non diamo tutta questa importanza a cose che in realtà non ce l'hanno, cerchiamo di punire chi sbaglia, cerchiamo di, di rinchiudere chi è malato cerchiamo di curare chi ne ha bisogno, cerchiamo di mandare via chi se ne deve andare. Però perché fare una campagna così esplosiva per inculcare l'odio negli altri? Perché tanto le persone in realtà non, non odiano nessuno. Alla fine le persone si arrabbiano perché vedono queste cose, ma poi la convivenza esiste, è inevitabile, conviviamo tutti assieme, mangiamo tutti assieme frequentiamo tutti gli stessi posti, le persone si vogliono anche bene perché comunque i clienti di uno sono i clienti dell'altro, chi paga le tasse qua le paga anche là, alla fine tutto il mondo è paese, tutto il mondo è paese e chiunque voglia distruggere comunque la pace interiore delle persone, io sono certa che non ci riuscirà perché la maggioranza, la maggior parte delle persone dentro il proprio cuore ha l'amore, l'amore, indipendentemente dalla propria rabbia, indipendentemente da cosa si vuole inculcare. Alla fine le persone si vogliono bene, indipendentemente dalla nazionalità. Non importa che tipo di nazionalità essa sia, tutti vogliono vivere in pace. Le persone per bene, di qualunque nazionalità essa sia, vogliono vivere in pace, vogliono vivere assieme all'altro, vogliono condividere e vogliono vivere poi la mela marcia va da sempre in qualunque regione, nazione, tempo esiste. Quella mela marcia va portata via, va stirpata ovunque, ma non tutto è marcia.